las calles, de todo un poquito, ¿no? Mucha miseria, mucho de todo, ¿no? Se ve las calles, ¿no? La calle suena a mundo, el mundo aúlla como un can alguna veces. Pues la calle suena a vida, a que haya vida en la calle, claro, suena eso. Depende por qué calle pase, ahí escucharás música o coche o máquina, depende de qué calle. Las calles suenan a quien anda por ellas. Dependiendo de quién ande por ellas, suenan unas cosas u otras. Entonces, dependiendo de la calle, como decíamos antes, aquí hay gente que viene a distraerse y viene en otro estado. Hay calles por las que pasas que la energía es tan densa que te tira para atrás, pero a la legua, porque la gente que va por esa calle en ese momento tiene otro. La calle suena a la vibración que lleva. las calles me suenan a, murmullo, a, murmullo y a, cotilleo, porque estás tocando y oyes por abajo de lo que va hablando la gente. Pobreños, qué vergüenza. Se han metido en el mundo, han confundido la vida real dentro de uno con la vida de afuera. Y la gente lo que hace es vivir la vida de los demás, no la de ellos mismos. Y eso es lo que ocurre en las calles continuamente. El que lo ve, lo ve y el que no lo ve, eh, pues no tiene esa suerte de ver las cosas como son. Y están siempre encerrados en ese sueño que se llama engaño. Mm-hmm. La primera vez pues fue en Navidad, hace mucho tiempo, hace ya unos 18 o 20 años, o mal, no me acuerdo. Y empecé allí a tocar una canción, una bossa nova, que se llama Desafinado, y, y a los 5 minutos de empezar pasó un señor mayor, que lo tenía aquí a mi espalda, y me dijo, ¿tú crees que eso que estás tocando tiene lógica? Y escupió en el suelo, allí <laughs> al lado de los pies al lado de mis pies, ¿no? Y yo pensé, digo, bueno, pues no está mal, pues si ya solamente a cinco minutos de haber empezado ya tengo enemigos, quiere decir que la cosa no, está mal del todo. No, pero aquello era, aquello era complicado, porque no me sabía ni siquiera los temas, las melodías completas, sino que cogía como excusa un trozo de melodía a la que me supiera y luego ya empezaba a improvisar y a montar una improvisación, ¿no? Y, pero lo recuerdo como algo, algo hermoso e interesante, porque es muy difícil tocar en la calle, porque la calle es el gran público. Bien, no lo recuerdo muy bien, pero supongo que bien. Hace unos siete años por ahí que, toco aquí en la calle. Mm. Pues desde que tenía unos 10 o 11 años. Hacíamos paso, paso de las hermandades, de chiquitito nosotros, lo cargamos los cuatro y yo le cantaba faetas voy a cantarle y en vez de darle los dineritos, lo harto el paso, me daba un, viejete, sacaba mil pesetas en aquel tiempo, daba ahí, y así me pues, enseñaba a mí, se va para cantar, para que me la daba a mí. Y salían corriendo todos los del paso, los que estaban los costaleros, de haber paso tirado, y todos corriendo atrás mía para repartir las mil pesetas en aquel tiempo. Pues si tú no corría yo nada. Yo corriendo y todos atrás mía, todo de todo, todo de todo, de todo. Y tenía que dividir con ellos, cosas de esa vea. Y cantaba yo eh, con 10 o 12 años hacíamos pasos, cosas chiquillos, poníamos, subíamos de arriba del barrio, pues subíamos al céntrico, aquí al céntrico, y el paso adornado conforme nosotros, eh, eh, los, tambores de esos de Dizan, de los, de detergentes de Dizan, esos antiguos que tenían las taperas. Venga, una banda de chapea tocando los palos, dos cargando, <laughs> dos cargando y uno cantando. Esa era mi vida, el chiquillo. <laughs> Y la experiencia es grata en general. Quiero decir, eh, yo con, la oportunidad de poder tocar en la calle, que es la única en la que uno, pues no siendo conocido y no teniendo tampoco relevancia especial ni nada, puede tocar en directo todos los días, prácticamente, o durante muchos días al año. Y es una escuela muy buena, es una gran escuela para la música, sobre todo para la música, porque otro tipo de arte ya es otra cuestión. sentí nervioso, pero muy contento porque el primer público que tuve fue una excursión de unos niños, ¿no? Que fueron allí a la, Alcazaba y hicieron un corro alrededor mía y cuando terminé todos aplaudiendo, ¿no? Cada tema que hacía era una fiesta para ellos, ¿no? Y después me, me soltaban las chucherías ahí, ¿no? En vez, claro, no llevaban moneda, ¿no? Entonces pues, fue muy divertido y gratificante y la verdad y me animó a seguir, pues hace ya unos añitos, ¿no? pues sí, hace unos añitos. Y bien, porque seguimos haciéndolo. No en todos sitios se da tan bien. Hay sitios donde la gente no responde tan bien porque estamos en, en otra. Estamos cada uno con la nuestra y no es fácil conectar fácilmente con la gente en la calle, pero bueno, sí, muy bien en la calle, desde hace ya unos añitos, échale 8 10 añitos fácilmente. ¿eh? Pues muy, ¿cómo te diría? Muy, una experiencia yo no me esperaba eso, me esperaba eh, otras cosas de, la gente también. porque la gente cree que, que tocas por amor a, la música, pero yo toco por amor a la música y por necesidad. Que tú fíjate a, lo que me a dónde me ha llevado la vida, coger una guitarra que nunca, la verdad que nunca quise ser músico, porque al estar casado, pero fue irseme la mujer y ya me decidía para mantener a mi familia, hacer estas cosas. <laughs> Thank you. estaba ya cuando yo llegué, mi padre es músico, ¿no? músico paraguayo, requintista, y de siempre ha habido música en mi casa, ¿no? en todas las fiestas, los cumpleaños, todo, siempre música en directo, y ahí empezó mi, pasión por la música. empecé con la percusión y bueno, gracias a mis raíces, ¿no? Por parte de mi padre, pues descubrí el arpa, ¿no? Y ahora estoy con el arpa fascinado, ¿no? Maravilloso. Creo yo que encontré la música. Yo nací chiquitito, pues, yo escuchaba a mi gente, escuchaba cantar, escuchaba cantar, y al escuchar tanto cante, pues esto te va creando. Se va creando una cosa aquí, una cosa, hasta que te hace mayor, adulto y suelta lo que lleva dentro. Porque cuando era niño era muy cortado para cantar. Entonces mi padre, canta, que este niño sabe cantar. Me ponían en lugar de una mesa, la boda, me ponía así, me ponía alto de la mesa para que cantara. Y yo sido cortado, y obligado. ¿Sabes? Cantaba, pero era tímido. Y hoy en día, más, adulto, pues normal, suerte lo que tengo. Y más con la crisis esto, pues hay que perder la vergüenza <laughs> y cantar lo que lleva dentro. esto para empezar. Empecé con la música eh, cuando tenía 12, 13 años. Estaba en la ciudad de los muchachos y en vez de ir a, las obligaciones me escapé al monte a tocar la guitarra y así aprendí, después de, mi padre haberme obligado a cantar en un montón de sitios. Y así empecé a tocar la guitarra y ahí la paré. Fue empezar y parar, hasta los 30 y... ¿30 y qué? Hasta, espera, hasta los 49 años, pues van 30 y pico años ahí y medio, que yo llegaba a lo mejor un día en casa, la tocaba, pero ya estaba la mujer y dejaba la guitarra. Y un buen día que sin trabajo, sin nada, sin medios ni nada, pues decidí tocar en la calle que nunca había tocado. Y aquí estoy. Hacemos lo que podemos, por lo menos saca uno pues para ir tirando y comer. de hace tiempo, por así decirlo. Y nada, nos gusta y lo hacemos. Ahí llevamos mucho tiempo juntos. Y ya está, así nos encontramos con la música, todos los días. Todos los días. Bueno, yo la elegí, la elegí específicamente y dejé una carrera que había empezado de geografía e historia para dedicarme a la música desde cero, porque además ya a partir de una cierta edad, pues ya tenía 20 años, ¿no? Y esa fue la, forma en que encontré a, la música y ella me encontró a mí, aunque la música es algo que está con nosotros desde pequeños, ¿no? Y que, y que nos acompaña toda la vida. en que yo dije ya, oye, este talento hay que, hay que aprovecharlo y merece la pena estudiar y dedicarse, concentrarse en esto para, hacer algo, ofrecerle algo a los demás, porque uno tiene que devolverle a la sociedad lo que la sociedad le ha dado, Pues yo empecé con la música con la edad de 10 años, empecé a tocar la guitarra flamenca con 10 años mi hermano me enseñó muchos palos del flamenco, como la mulería, la soleá, los fandangos, segrillas, muchos palos del flamenco con los cuales me llevé bastante tiempo eh, tocando. Después ya me interesé por otros tipos de música, claro, era muy joven y claro, necesitaba algo más, ¿no? Entonces pues ya me interesé un poco por el rock, ¿sabes? Por el rock, sobre, por el heavy metal, un poco. Después ya cuando escuché el blues, lo que, es, lo, que esto, lo que toco ahora es cuando dije que era lo que yo quería tocar, el blues. Lo que pasa es que yo no lo conocía hasta que no lo escuché una vez, un disco de Sonny Boy Williamson, de un armonicista de, blues. Entonces fue cuando ya empecé a, intentar tocar este, este, tipo de música y empecé ya y, bueno, me llevé ya mucho tiempo practicando y aprendiendo y bueno, todavía sigo aprendiendo. <laughs> calle toco por necesidad, la verdad, no toco por otra cosa, porque eh, está claro que no se puede tocar todos los días en un local, ¿me entiendes? Porque es muy difícil y entonces pues hay que recurrir, si tienes que vivir de esto, pues tienes que recurrir a, a la calle. Y la verdad que, bueno, pues normalmente pues me va bien, no puedo quejarme. La calle está compuesta de gente que pasa y tú estás cantando y tocando, yo no le pido a nadie nada, pero al estar cantando y tocando es como una expresión de necesidad. Y veo la gente va a su bola, a sus cosas, nada más. Y ahí a lo mejor de personas se para una y te pregunta... El sonido de un saxofón en la calle es tan natural y tan bueno que es difícil de superar eso, ¿verdad? El segundo es que, como te he dicho antes, uno tiene acceso al público, a la gente y acceso también a ganar un dinero que de otra forma pues no prácticamente no tienes no tienes acceso claro yo tampoco he sabido eh, digamos promocionarme no he estado nunca atento a esas cosas he estado atento a otros he estado atento al estudio he estado atento a la práctica al ensayo de aquello he estado atento también al cultivar la sensibilidad como artista en general leyendo y, escribiendo también para tener unos argumentos unos recursos estilísticos como músico, simplemente, ¿no? O sea, cultivar la sensibilidad, nada más. La gente no se suele parar a escucharte, ¿no? En el teatro está todo estático, ¿no? Escuchándote, prestando más atención, ¿no? Aunque en la calle también hay gente que se para, ¿no? Y presta atención. Pero, no, mucha diferencia no, no creo. Los negativos, lógicamente, pues que se pasan los años y no tienes un sustento real importante con eso, sino que solamente te, permite ir viviendo al día, mal que bien, pero, y eso es negativo, y luego tampoco cotiza ni nada, como es natural, pero te da mucho tiempo libre para hacer otras cosas también, que son precisamente esas que uno necesita para ser artista y no otra cosa, porque eh, el arte es como una mujer un poco celosa, no permite que lo compartas demasiado tampoco. my life, I need her so Why she live, I just don't know 40 days, I'm 49 Since I sit right on She really all the time Why the river runs right Que no hay barreras. Tú estás pasando por la calle y te encuentras con ella. Si no te quieres parar, no te paras. Y si a la par le quieres dedicar tu atención y tu momento, se lo prestas. No hay nadie obligado a hacerlo. No estamos bajo la predisposición de pagar una entrada y esperar algo de ese espectáculo, pues ya que hemos pagado una entrada y entra ya la economía de por medio. Y a la par, pues bueno, pues ponernos todos en lugar unos de otros y ver que todos estamos en la misma, en la calle. Donde se canta en verdad, en verdad, no solo los escenarios, es en la calle donde se siente el cante, ¿verdad? Es un tabanco, ahí donde se usa el cante, el cante flamenco, ¿eh? Cuando te, contratan, el cante te contratan, tú vas a cantar y te meten un festival, por ejemplo, y empiezas a cantar. Y tú lo que vayas es mecanizado. Es una cosa que tiene que ir estudiado y, todo va mecanizado y venga a perfección, perfeccionarlo. Entonces tú cantas en un bar y como salga, salió. Y te seguro que sale también porque vas sintiendo con los amistades, vamos allá, venga, te anima y eso para allí, ahí está, ahí está el cante. De ahí sale, la calle, el es de la calle. Bueno, la calle positivo, ahora mismo lo más positivo se podría decir que me da de comer, ¿no? Pero eh, todos los días conoces gente muy interesante, ¿no? maravilloso y pasan las mujeres mayores, ...todas las gracias, ¿no? Eh, la verdad que me siento feliz, ¿no? Porque hay gente que se siente feliz escuchándome, aunque sea en la calle. Y al pasar por tu casita un día Y al pasar por donde tú vivías Que me acordaba yo de aquellos ratitos Que yo contigo tenía no me hablará, ¿Qué pasará y no me hablará? Si yo no como ni me con verte a ti la cara. hierba uh. y vale más millones que los clavelitos granados que asoma por los balcones que los clavelitos granados que asoma por los balcones y lloró uh, y lloró uh, y lloró por ti vida mía y lloró y lloró y lloró por ti vida mía La verdad que justo lo es, Porque hay algunos que están cantando y se ven la televisión y están cantando y, no transmiten. Creo yo, ¿eh? a mi forma de parecer. Los cursos cantar y no transmiten. Yo eh, comparía, pues, para acá, acércate que te grabe aquí, ven, lo ves, lo ves. Mira, esto no tiene que enfocar, ¿ves? esto es arte, ¿ves? Y estaba aquí sentado y dialogando, mira. ¿eh? Pues aquí viene todo, <laughs> son mis de buenas. Lo que te di antes, era ha apoderado. Es más justo que otro. La única injusticia que tiene es que como no, por ejemplo, yo en particular no estoy dado de alta en autónomo, que es la única vía que tengo eh, para cotizar y por lo tanto para pagar un dinero al Estado y que me sea devuelto también en, forma de pensión dentro de unos años, ¿no? Y yo particularmente siempre me he mantenido fiel un poco a la filosofía del músico urbano, callejero, que intenta burlar un poco la ley o que más o menos de una forma, una especie de chantaje consentido, como toca bien, la gente le permite que lo haga, ¿no? Y nada más, Yo siempre me he mantenido así. A lo mejor en un tiempo, cuando ya vea que peino canas y ya me empiecen un poco las carnes tolendas, pues haré algo, Haré algo, entonces, pero no, no lo tengo pensado. Entonces tampoco se le puede pedir a la sociedad que le dé a uno más de lo que uno le da, ¿no? Uno tiene que buscarse de alguna forma si le dedicas tiempo y no te lo montas muy mal, sí. Ya te digo, es mi medio de vida ahora mismo, ¿no? Y aunque hay rachas mejores y rachas peores, ¿no? Cierto que este año pues, está más flojo, ¿no? Pero sí, se puede. ¡Ay, no se puede comparar! ¡Ay! Porque tú quieres que la, que la Virgen del Carmen y que está vaga pues, está que no... ¡eh! económicamente. Hombre, para hay gente que, no, para mí, pues ya te digo, yo me sobrevivo, sobrevivo, la verdad. También te digo que para tocar en la calle, para ganar dinero en la calle, tienes que tocar muy bien, ¿sabes? Cualquiera que no toque tan bien no va a ganar lo suficiente, ¿entiendes? Porque la casualidad que la gente no es tonta, ¿no? Y entiende, ¿no? Entonces, si tú tocas muy bien, el que aprecie la música te lo va a recompensar. Ahora si eres, bueno, por decirlo de alguna forma, un mataillo, tocando la guitarra y aporreándola, pues no, no pretendas ganar en un día, por ejemplo, 80 o 90 euros, ¿no? ¿sabes? Ganarás 10, 15 o 20, no sé cuánto, ¿no? Pero tienes que tocar muy bien para, para sobrevivir de esto. Tram, trero, ay, tiriti, traum, traum, traum, traum. Tiriti, tram, titram, tram, Tiriti, tram, tram, tram, tram. Tiriti, tram, tram, trero, ay, tiriti, traum, traum, traum, traum. alegría de Cádiz. Me da, me da de comer. Claro, claro que es justo, con eso me conformo. Yo no le pido lujo ni nada, yo con qué coma, yo y este, yo mi mujer y este, pero que seamos tres a un niño, que no nada. Yo mis dos niños este, que está otro niño también. Y mi voy ya está, comemos. me gano 20 euros, buenos son. Uh, para la casa, que un día gano 50, mejor. ya tengo 10 mapas o, o 20 mapas después. Al otro día, por si no gano un día, siempre hay... No, para nada. Al revés, a veces eh, llegas a casa destrozado, con el cuerpo hecho pedazos, con frío, con... se pasa muy mal tocando en la calle, muy, muy mal, muy mal pero como no hay otra cosa, yo he trabajado siempre en la decoración, en las escayola, en las obras, y pues desde hace siete años la gente que manda, que no sabe mandar, que para mandar hay que, hay que tener corazón, no cerebro, y ahí estaría, la solución está ahí, en que se le mueva el corazón a las personas y no los cerebros, los cerebros son los que ponen mal al cuerpo, he dicho. sigue, me sigue. Y a mí me sigue, me sigue. Hay una estrella sin que negativita, o sin que quita, pero firme Compañerita mía, alma, o sin que quita, pero o firme tiene por mañana, un tú tienes por mañana, que cuando peleas a llamado, o guardia, ¡ay! Tengo una estera que yo, tengo una estera. Ay, que donde duermo mi morra Justo, bueno, pues normalmente no, pero nosotros ahora llevamos una temporada que nos está eh, agradeciendo bastante Rompido, ¿verdad? todo el tiempo que llevamos tocando y ahora estamos teniendo una pequeña recompensa o sea que sí que ahora mismo está siendo justo. Otras veces no tanto y en ha habido momentos mucho peores. Este es un momento álgido para nosotros. Muy bueno, un momento muy bueno. los niños chicos cuando lloran. La palabrita de mamá y Y en cambio de la cuna. Cuando rompen a llorar, no dicen es ubi, ubi, ubi, daga ninguna. Ah, ah, ah. Cristo esta juventud, divino tesoro, aleluya. El mundo gira, gira del revés, pero es que no lo ves, gira abajo. y Esta canción va a dedicar a toda esta juventud. Sé que tú naciste y te criaste como yo en una sociedad demencial si tuviste una educación Ahora te preguntas cuál será tu función y ya lo sé, ya me he enterado después de mucho tiempo. Me he percatado de lo que estaba sucediendo, por mucho tiempo me la han estado colando, por eso ahora te lo estoy cantando. Estate preparado, ah, con atención que te doy la pequeña explicación. ¿Quieres saber cuál será tu función? Ahora te lo canto yo. Es así. Toda tu vida tendrás que trabajar para poder pagar la bichuela y lo demás. Una movida tu sudor producirá y a cambio de ese mal te darán un jornal. Luego pasarás por el centro comercial y te comprarás esa movida que tú hiciste. Sé que suena chiste, pero es real. Es el día a día, la rutina habitual, porque el mundo gira, gira del berrés. Pero es que no lo tira abajo. Esa canción va dedicar a toda esta juventud. Yo no espero nada de nada ni de nadie. No, estamos regalados y nos complicamos la asistencia demasiado. No, yo no espero nada de nadie. ¿Qué va? Es algo que sale de cada uno y cada una en su momento y si quieren y si no. ¿Qué va? No, y de la sociedad no puedo ser. dejar vivir, hay que dejar a la gente hacer las cosas mientras no van nada que haga daño a los demás. Pues pues entonces lo que no puede ser es que a nosotros nos digan que no podemos tocar en la calle cuando hay helicópteros por ahí tirando bombas en ciudades. ¿no? Primero hay que decir a los helicópteros, la policía tiene que ir a los helicópteros primero, más que a los músicos por la calle que no hacen ningún mal. Entonces eso es lo que espero yo, que haya la permisividad de hacer cosas que no hacen mal. es lo más normal, lógico y evidente que uno se puede esperar, ¿no? Respeto, dice. Un deseo que, me tocara un, apoderado bueno, un así bueno que me, que me lanzara para arriba, a ver para acá. yo, o de fumar un poquito el tabaco, estudio un poquito más los cantes para aprender letras y... ¿Y qué te eso? Pues estudiar canti y lanzarme fuerte como muso hay, como está José Merced, está el otro, y están comiendo ahí todo. Pues no sé, no tampoco no espero nada, simplemente no sé. Mm, que no falte el trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque yo aparte de tocar en la calle también toco en, bares, toco en clubes de jazz, de blues, en, en festivales de blues también toco. O sea que no solamente en la calle, ¿no? Pero bueno, lo único que espero muchas veces es eso, ¿no? Que llegue alguien y te diga, oye, ¿tú tocarías en mi bar? Pues sí, ¿Pues cuánto? Tanto, ¿eh? Pues venga, pues nos vemos tal día. <laughs> y está trabajo, lo único que trabajo. nada a la perpetuación del antiguo sistema de la dominación y no te queda opción. Tienes que curar para pagar, así que gasta, hasta compra mucha ropa. a tu coche y venga a echarle sopa. Y por la noche ya sabes lo que toca. Tómate una copa, una alhambra especial, porque el mundo gira, gira del berreto, Y esta canción va dedicada ahora, a toda esta juventud. De una persona en particular por la calle, pues un mecenas no estaría mal. <laughs> y de la humanidad en general, yo creo que el 99,9% está por mejorar, o sea, está todo por mejorar. <laughs> un gran mecenas que, me pusiera a mí donde yo verdaderamente, entre comillas, por lo visto debo de estar, lo que sea. Por una cuestión general de que uno necesita estar reconocido, con un reconocimiento, más que por una fama y por el dinero, ...con un reconocimiento y que uno, por ejemplo, lo llamen y pueda irse pues, a dar un recital a, a Burgos o lo que sea. Eh, por esa razón sí le gustaría a uno, ya te he dicho antes que no, no soy yo, no estoy capacitado para venderme bien o no estoy capacitado o no quiero tampoco eh, eh, aprovechar la posibilidad o el talento que tenga yo de venderme bien, puede ser, pues, pero mm, sobre todo en esto del arte y teniendo en cuenta los tiempos que corren, que son unos tiempos muy complicados, muy difíciles, ah, para el arte quizás un poco menos, pero también son difíciles, yo creo que lo más importante es no pensar qué es lo que la gente te puede dar ¿eh? y pensar qué es lo que tú le puedes dar a la gente y, darle cada vez más. En la medida en que le dejas cada vez más, te será devuelto seguramente. Nada, nada de nada. De la gente no espero nada. Espero el decreto que está escrito desde que nacemos. Y para mí es el, decreto es seguir la, la vida que estoy llevando desde hace como 30 años y cuando me toque la hora de irme a la otra vida, ese es el tesoro del, que os hablaba antes. rectifiquemos la actitud porque hemos comido mierda de menú por demasiado tiempo, así que cuide su salud. Se pasa la vida y no nos dice ni mu y no nos damos cuenta hasta que llega el ataúd porque el mundo gira, gira. Gracias. aquella estrella está escribiendo mi pluma tu nombre en aquella estrella que tiene el tiempo que tiene el viento y veo en ellos la tristeza y el amor que tú me dejas y veo en ellos la tristeza y el amor que tú me dejas me duele esa distancia, me duele el tenerte lejos. Te quiero poder abrazarte, quiero pero no puedo. Quiero poder abrazarte, quiero pero no puedo. La intención que tengo es de, lo primero, que la gente que me escucha que me disculpe por si los molesto nada más. Esa es la intención que tengo luego, lo que venga a partir de ella, Dios dirá. Mi intención es sacar el máximo dinero posible. En principio, eh, desarrollarme como músico, ¿no? Seguir perfeccionando las técnicas, las canciones. Luego está el transmitir, ¿no? Transmitirme a mí mismo, transmitirle a los que tengo arriba y, después transmitirle al público. Pero creo que lo consigo. <laughs> Y cada tarde al volver su esposo, cansada del trabajo, la mira de reojo. No dice nada, lo sabe todo, él es así feliz de cualquier modo, porque les quiere, le escribe versos. es lo que la música le aporta a uno como músico y si uno es capaz de eso que la música le aporta, dárselo a los demás también con la misma intención, ¿no? Quiero decir, la vida no pone intención ninguna, sino que uno también tiene que saber escoger de aquí y de allí las mejores cosas, las que eh, uno cree que son las mejores o le convienen más, y luego ofrecerlas a los demás. Yo sobre todo toco en la calle porque me gusta que la gente me escuche me gusta darme a conocer y porque es una forma de ganar un dinero que me sirva para vivir y, en fin, fácil, ¿no? Directo, intermediario. Y creo recordar que por la noche el pájaro blanco echó a volar ya has de ser como la mañana y el día te Estamos aquí de paso nada más. No hay que colacionar, no hay... El, que nos ha obligado a tener una casa, a tener aquello y lo otro, eso es todo mentira. Eso es para los ricos, para los sinvergüenzas. Y nosotros nos tenemos que conformar con las obras de ellos, ¿no? Malditos. Que Dios haga con ellos lo que tenga que hacer el día que los llame a rendir cuentas, porque yo otra cosa no les deseo a esa gente. Yo no le deseo mal a nadie, a nadie, ni a mi peor enemigo. Vimos juntos el amanecer y el lago reflejó nuestros sueños. En silencio fuimos a caer junto a aquel monte, aquel que nos dio el amor. Las canciones son algunas mías, bueno, de un hermano mío y otras pues de, de hace 20, 30 años, canciones que era cuando la música era música, no lo que hacen ahora, que hacen con hierros y, hierros, música, para volver loca la gente. Y la juventud va y acepta esa música. Pobreños, no saben lo que hacen, porque si lo supieran, dejarían esos ruidos y escucharían el agua, el silencio, eso es lo que te llega a comprender de por qué estamos en la tierra. Todo lo que llevo adentro, lo que llevo dentro de mi corazón, de mis entrañas, lo suelto adentro porque lo que quiero es transmitir sé como yo soy, sé como yo soy, canta como lo que yo, para según cuando me cuela la voz buena, potencia de voz, según la voz, la voz canto todos los días y un día que la tengo cansada ah, y no me sale muy bien, ah, me canso un pronto. Hay otros días que me una canta un día mucho, otro día y la tengo, vamos, como redobles de campana. Usado. Redobles de campana, uh. creía que se casaba la reina hubiera uh, una pobre gitana. Uh te digo <laughs> Son todos instantes, no se va a repetir nunca en la vida, aunque cantemos las mismas canciones, nunca se va a repetir. Ni la gente con la que coincidamos, aunque coincida, tampoco es el mismo momento ni el mismo instante. Quédate un poquito más si quieres un instante, si quieres un momento de calidad, que podamos conectar, que podamos regalarnos un momento de calidez entre nosotros, de hermandad, de comunión, como queramos llamarlo. Pero que podamos hacer eso es importante, ya cuando nos quiten eso mal vamos, porque si nos aunamos es cuando podemos hacer algo. Como sigamos distanciándonos por cualquier al mínimo exponente, ya sea por la estética, por la altura, por el sexo, por... Pues de eso se basa el sistema en el cual vive esta sociedad y seguiremos fastidiados, pero bien fastidiados. Un poquito más, si quiero un instante, una milésima de segundo, un, una chispita. Cada momento que pasa Galicia queiro che máis Cada momento que pasa Galicia queiro che máis Miña terra queridinha non te podo olvidar Galicia terra meiga, miña casa meu lar miña terra queridinha non te puedo olvidar Galicia terra meida miña casa meu lar Thank you. Yo he tocado en muchos sitios distintos, ¿no? Pero he procurado siempre tocar en sitios que sean como se dice eh, un poco ridículamente, marcos incomparables. ¿no? Bueno, no exageremos tanto. La incomparabilidad del marco luego se compara con la, con la música. <laughs> si la música es apropiada para ese momento, si la música está bien es suficiente. Pero cuando un sitio es hermoso para tocar, pues sí, la verdad que te inspira en ese momento, te sientes muy a gusto. La gente también te escucha de otra manera. Te oye, con más naturalidad, se presta más a, disfrutar de eso, que si está, no sé, debajo de un puente. ¿no? Hombre, si la gente cuando pasea no tiene preocupaciones porque está de vacaciones o está pasando un momento de entretenimiento, es más fácil conectar, ¿no? Si estamos con la cabeza pensando en que tenemos que ir a trabajar o que se nos quema la comida o que tenemos tantas cosas que hacer en la vida que... no paramos. Que no paramos ni un momento, si siquiera escuchar un momento de música simplemente para desconectar nuestra rutina y de ese momento. Hombre, la importancia que tiene Sevilla es, yo creo que como cualquier otra ciudad, ¿no? que la gente, todo el que aprecie la música, pues se pare a escucharte y te, y con unas monedas o con comprarte el disco, ¿no? Y así pues yo poder seguir viviendo a cambio de, regalar mi música, Thank you. también en, el centro, en la calle de las tiendas, en la calle Gondomar, aquí del centro. Una calle comercial, como tienen todas las ciudades. Y ahí el efecto eh, es, mejor para la gente también porque como el ambiente de una calle típica de tiendas y de ventas capitalistas es un poco triste, en realidad, mucho colorido y... pero todo de alguna forma un poco triste, ¿no? Sobre todo en Navidad. Pues, <laughs> eso hace que la música le da, le da también una alegría a eso, o a lo mejor un poco de melancolía que no tiene. Y entonces por eso siempre me ha gustado también la calle, porque me gusta estar tocando y estar viendo la gente pasar y el ambiente que hay. El lugar donde toco estoy en varios y como hay varias personas tocando, gente con perros, nitronas, yo me aparto de esa gente porque yo no voy por ese camino yo voy por otro. Y Granada me parece una ciudad, pero bastante, dentro de lo que cabe, bastante mm, humanitaria, vamos. al final te acaban, no ayudando, pero echándote una mano ciertas personas. Es un sitio muy bonito, ¿no? Están dejando Málaga bonita poco a poco y según he escuchado de otros músicos que han estado en otras ciudades, Málaga es muy difícil, ¿no? Porque la gente como que es más reacia, ¿no? A, soltar la moneda, ¿no? Pero bueno, eh, pienso que es un hándicap, ¿no? ...y Que está ahí, estoy preparándome en una ciudad que es dura en ese aspecto, ¿no? El clima, en cambio, es muy bueno, ¿no? Sí, aquí casi todo el año tenemos sol y por ese aspecto bien. Esto, esto es lo más grande que hay en el flamenco, sobre todo el flamenco los caballos. Los vinos, caballos, flamenco, ahí viene todo, excepto como los toreros, coordinados coordinado, digamos que esto todo uno. los vinos, los caballos, los flamencos, el toreo, todo uno. Esto es lo que tiene en especial. Y amistades buenas que tengo, ¿no? Lo mismo que me conoce uno de harta, de harta, ¿cómo te diría? De dinero, digamos, gente de dinero, que te cojo cualquier pobrecito trabajadores. Que incluso a veces me dan más dinerito los trabajadores que, el que tiene dinero. <laughs> gastando dinero para disfrutar del arte, para poder conectar con todas y con todos vosotros, que ya nos conocemos de antes, y aunque no hayamos coincidido, ya nos conocemos desde mucho, y que es un placer esas sonrisas y esas miradas perdido, que tengo los pies en tierra de nadie. Si vinieran a robarme la vida, si no tuviera en quien apoyarme, quiero, quiero estar contigo. Pero sin mentiras en la cabeza que afectan al corazón. Contigo, quédate un poquito más. Más que más que quiero, quiero estar contigo. Y con besitos, cariños y carantoñas que sientan de bien. Contigo. a la gente es importantísima. Sacar un montón de calor y eh, nosotros modificamos las canciones según lo vemos muchas veces. Que no estamos a gusto, pues no hacemos tal parte. Que sí estamos a gusto, pues alargamos según... toma y daca si no, no lo haríamos en la calle, si no lo podemos hacer en casa, en una sala de conciertos, pero es para compartir, si la gente está dispuesta a recibir, es facilitar y, es recíproco, ¿no? Si la gente responde porque le gusta, a nosotros nos da pie a poder expresarnos con mucha mayor fluidez y de conectar evidentemente con la gente. Hombre, no es lo mismo una calle bulliciosa, ¿no? como la principal, ¿no? que mucho ruido, la gente va buscando tiendas, ¿no? con oficina, con otra cosa que cuando van por un paseo, ¿no? que es más relajado, ¿no? van, más tranquilos, es, diferente, ¿no? De influye, claro. Y cuando en las calles bulliciosas, pues tú estás un poco más nervioso también, ¿no? Por lo menos en mi caso. Pues unas te animan, te dicen que se está bien en la calle, que le das alegría, y luego hay dos o tres personas que ya me han denunciado, que son los que no quieren que venga a tocar aquí el Paseo de los Tristes. Como me ocurrió en el Albaicín una vez. me echaron macarrones, arroz para que me fuera de allí, hasta limones, y me pasaron por delante de la cara. Y yo, sin embargo, no denuncio a nadie porque Para mí iso de denunciar es, es como chivarse, como cando eras pequeñito, igual lo mismo. Ya, yo ya me arreglaré con que me tenga que arreglar, porque a mí nadie me va a arreglar mi vida más que yo. Integral, tocando la fibra. quiero decirte si yo quiero estar a tu lado. Más que quiero, quiero venir a verte. que quiero, quiero estar contigo. Y contigo, y contigo, y contigo, y contigo, hasta el infinito y más allá. Contigo, quédate un poquito más, más que más que quiero, quiero estar contigo. Lo vuestro me gusta, pero lo nuestro me encanta. Contigo. A mí el que me excuse se para. Que le guste el flamenco como me excuse, cante y dice, este guay, está uno de los armonetes cantando. Ese es hermano de Sarmonete, o hermano de la ELU. Y de momento, de momento retiene pero lo mismo que españoles, que franceses, que le gusten el flamenco, japoneses, son los que transmito. Una más que me escuchan canta este la voz mía es inconfundible. Por ejemplo, la voz mía yo tiro... Tiri, tiri, tiri, tiri, ay, ay. Ese metá de voz, ahí está. Y saben qué soy yo. Ay, la veo a otro saludando, ver Coca-Cola y la ole. Adiós. Dios mío, ¿Ya te lo eso. No te lo estoy hablando tú, pipi. Yo, yo quiero ir con los, trabajadores, ¿eh? Trabajadores, trabajadores. Tienen su trabajo, otros que han parado. Sole papá ahí. ¡Ale con ole! ¡Ole! Otro de los mío, ole. Y yo, yo he quitado así en la vida. Esa es mi vida. Hombre, hay días buenos, días malos, mm, según depende, ¿no? Por ejemplo, hoy en concreto veo un día un poco raro, pero bueno, ayer fue muy bien. Son días a la calle, en la calle, entonces es impredecible, ¿sabes? Nunca se sabe lo que vas a ganar ni lo que, mm, lo que vas a sacar, ¿sabes? Entonces es una sorpresa un poco. Cada día es distinto, pero siempre hay cosas positivas y negativas. Siempre, siempre hay cosas que, por las que tienes que pasar un poco de puntilla y es mejor no pararse demasiado por ejemplo los vecinos, la policía local y eso, ¿sabes? O personas que a lo mejor si vas a tocar a un sitio y hay una abuela allí que vive allí, que está enferma y tal, pues te tienes que ir y como es natural, ¿no? Quiero decir, los inconvenientes de, la vida de músico callejero hay que saberlo manejar y capear bien y no tienen mayor importancia no sé que, no sé, gente que a lo mejor que, entiendan del tema un poco, ¿no? Y tengo una reunión aquí de gente que entiende de blues, pues sí te influye, ¿no? Pues quizás toques con más ganas, ¿no? Cuando ves a gente que entienden de, esta música y saben lo que estás tocando, pues eso te incita a tocar mejor lo que tocas, ¿no? Quizás. Hay mucha gente de aquí, de la ciudad de Córdoba, la mayoría de la gente no, no aprecia demasiado el jazz, ¿no? Que es lo que yo suelo tocar, ¿no? Pero luego hay otras épocas que hay muchos turistas e incluso ya puedes pasar por delante tuya personas que sepan más que tú. <laughs> o sea que es interesante porque siempre hay una especie de retroalimentación ahí con la gente que es positiva. De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera y yo muriendo y de qué modo sutil, así como si nada, me derramó en la camisa, pero todas de una, ¿eh? Todas las flores de abril acajo cajo todas las flores de abril. Ay, ¿quién le dijo que yo era? Lisa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera. No soy tanto, en cambio que espiritual si usted me brinda una rosa, ajá, de su rosal principal y sin espinas, de su rosal principal. Quédate y apagamos la tele un rato, un poquito más y de paseo por acá. Que yo voy, yo voy, yo voy a buscar el cielo. Quédate una milésima de cuánto, un poquito más que yo voy, yo voy, yo voy a buscar el cielo Quédate. No se oye las palmas. Aleluya, aleluya. En la calle se monta bulla. Aleluya, aleluya. En la calle se monta bulla. Conmigo. Thank you.